munange bwokola akantu bwe kati hmm. obeera n'amaanyi obeera kugamba ne banamwe temumanyi naye bakola ssente golowooza omuni eminiyo gyatusaze ne gikamala era nze mbeerawo nensitamane neringiza neŋamba naye kino singa kiseguka nekiva mu magulu gange era bw'obanga osabira sitaani okkuvaako tandikira ku muniyo osabe ogambe faawo kupanga wana watu wako sasa ni wakabara eh? wana wantu wasaze wo wasaze be wana wantu wasaze bei kano nkatunda nkumi bi naye tekajjula na kikopo bayirawo tekajjula na kikopo ekikopo kiba wakati mu mukono kitegeeza ekikopo ekiramba nze ekitunda nkumi nnya kya juice naye nga naguza obutunda bwa nkumi ezi nentekamu mbeba <laughs> mashallah mashallah mukama namwe ayongere okubagaziya obwongo osobole okubeerawo bwonoozinoonya nga antikaduuka bwenzinoonya ojja kutandika okuwa omusajja ekitiibwa naye nga tonnamanya bye bazinoonya ngaoteekayo munio gyasaze wano ekampala ebbey olaba ne badi bulaka agivaamu eminio <laughs> amanyabo gisala okutambuza lyokutambuza paka to tha point wogamba naye omunio kirabikagukkakkane gusheeka tegukyategeerekeka Hmm. abakazi abasinga be mwali mutwalanga bamalaaya mugamba nti afuna ono omusajja nononoono basisita baffe badesire balokoka munio gusala <laughs> ate mwe basisita abasinga figa ziringa ziri awo naawe olina tabule oliawo yenna yena naawe olinga omunyigire mu mulyango bwoti eminio gisala era singa mukimanyi nti wano mu uganda ye bisinesi ekyasinzeyo okusala singa mwatandika dde okumbuuza bye bakola chipusi nobakoteko mudalo gwakipusa omwana nakuwa omutwalo nomanyesyo nomanya ntya wali wavawo omutwalo mumwezi gume emitwalo asatu wegali mutabani wange omuto gundi ono sekajugo gwe yansuulira kali akasomero bagambye ka mitwalo abiri muetaano ngaomwana womuteeka wali asoma omwezi ogwokubiri gugenda okugwako ngaolina emitwalo amirala ameka asatu ngaogamba nti kaduuka waliwo agasatu nti ye ago tugenda gaterekera ki gundi eddako oba gampeereze naye oli awo oli ku muni anangeze nawoma owomaki owomaki mukwano obuwomi bw'omukazi buli mukamwa kati olina kwogera bulungi olina kubeera mukkakkamu nakwagala kukola wewalawo omusajja ate nenjogera gyemwogeramu mugundi muno mu inbox ematalinga halo halo ati nekirala kino nkubiriza abakazi mwenna abalowooza nti babbaabamwe beezi nkiddamu teri musajja agenda kwebakako wekka mama wabaana newoobanga sukaali bamunoga mumagulu go netukyamunona mukakira tumujja mumagulu go oyo taliyo naye bana bamujja mumagulu go ate siwanabawo atunda sukaali omujabulukufu naye banamunonayo teri musajja agenda kwebakako bulungi ekyokubiri ekyokubiri baganda bange eh? asooke nywembu simanya tuwuliziganya njagala twogerezeganye tubeerenga bantu bakulu tewaliwo musajja ne bonaba olina sente zikuyita bagenda kutambulira ku ntolizo njagala okwata ebigambo bino biri ekyokusatu tewaliwo musajja gwogenda kugamba guudu naiti ngaali ku whatsapp ave online olwokubanga gwoyagala kwebaka gwegenda webake yasigaleko bino byajjaku online nosamalizin jebaleko hani kale nawe jebale osibye bulungi hani njagala kwebaka good night bwogambye nti oyagala kwebaka yakugambye naye agenda kwebaka mulina akajanja akayitiridde omumwe mwendera omwo hmm? omumwe mubeerera mukwenda noyendakwono noyendakwoli noddakwono noddakwoli noddakwono noddakwoli bwoba owulira nga olwobukutte genda owummule kiki toyogedde kukuwa sente eh? Hmm? oyagala akasente kangi oyagala akasimbi akangi mu nju yaani ku sente zaani ani gwogenda okukula eyo bira mpango hmm? bizimbe babitwala amabanka gatubba mulowooza abakazi alokyalina gwokubaleka abantu babbirwe ebbanka naye abakazi omuniogo ojja gwesigaliza ogunaaza ogwambaze mugitwale mu kyaki mugisabire okkiriza okwate wano wansiwe mukyaki nga enseera bwosaba obukakkamu eh? ate n'abakazi abamu temuli bagumiikiriza olukukyawa guno kwe muyita okukyawa enky ofunirawo omusajja banaye bwenzi buli muwano buli mukazi ali wano ku midia olinayo abasajja kumi n'omu botexiti nga ate bonna ngaobasuubiza obba waako n'omukwano basatu bakwambalira kondomu basatu bakwambalira kondomu tumale basajja kumi n'omu basatu bakwambalira kondomu baba basigadde munaana basatu obanuuna anti kasenti theni abataano teri kwambala wasiba omutima wasiba nyama omanyi nti otunda nyama anti munanga enyama olowooza olina bucha kwotemera buli omu bwomala letme tell you girls take your tablet in time make sure you take your tablet in time life still goes on nedaba naye abantu bagambe babustaininge kati kati afuneko omusajja omu nga tannakuwa mmotoka kukkiriza kugitwala laga bulazi nti tokyagala omuntu mulaga nti motoka kubanga watukidde okutwala mubondi okunonya motoka kitegeeza akusinye kati gigaane musooke ku musaayi kubanga ye akuziba amaaso akuziba amaaso akuziba amaaso sister akuziba amaaso nakutunuuliza emotoka noba so excited kubanga mukika kyammwe togirabangako kubanga ewamwe tewali eryavuza emotoka naye nga mazima olutunudde ku motoka bwoti owaddeyo omubiri gwo nekondo omuntu ogirowoozezaako just because the car is outside in the parking ate nga ne kaadi togirina otunuulidde emmotoka otunuulidde apartiment gye bataddemu entebe entebe bazitaddemu totunuulidde bulamu bwo you want to be a motivation speaker take your tablets in time take your tablets in time abamba jakuseka we should laugh and we are here to laugh tolowooza nti buli kizibu kyoyogere wano ku media tukikaabira nedda buli atu abasajja abagagga zino motoka bazijja mu bondi nga zibanjibwayo sente oba oliawo ngaemotoka bagisika omukubira essimu hello my love abasajja bansazeeko wano emmotoka bagitwala bagamba mbu ekyabanjibwa ekisajja kigamba agiba we tugenda kufuna endala okoma ku ekyo he slept with you without taking a condom n'akuwa omugundi gwe n'ogununa owamala okugununa ebbanga lyogununidde owulira nga emimiro gitandise okugatta mukama lwakusaasidde n'okeza nsanga olina obulwadde ng'otwadivayizinga twanguwa okumira eddagala twanguwa okukola ebintu byaffe mu budde bannange sirimu gwofunye mu akisidenti wanjawulo oba omugambye abantu negwogambye nti wagoin to sleep with everyone tolina abasajja bogenda kwebaka nabo n'obamalayo noonyamu ogumwebake ekitulemesezza obufumbo ekitulemesezza obufumbo kuwuliriza bantu bangi we tell our the people we think they are our friends our secrets bakazi bannaffe babujja babujja babujja ekisemberayo ddala abakazi batono nnyo nga si mufumbo gwogenda okugamba nti bba wange yayenze n'akugamba sigala mu maka abamu ku bba agenda kugamba naawe funa yakukola omulala agenda kugamba munze bwembaggwe ŋŋenda naye nga ogenda wa kitaawo nyoko wale tuddeko ne nyoko nga mugyeko okwefumbiza wale tuddeko ne nyoko namubuulira byayitamu wali otuddeko ne nyoko nakubuulira byayiseemu nekitaawo kubanga ye mufumbo wampeta nabagamba muleke kukwata laaka y'omuntu okitegeera tolina kukwata mukisa gwa muntu n'ogwetunuliza waliwo abakazi nga bagenda kukuwasa bakuzaalemu abaana balyoke bajja ewammwe waliwo omukazi ng'ogenda kuva wammwe mu lujja ng'oli mufumbo waliwo omukazi nga tozaala na kuzaala omaze n'omusajja emyaka kumi ate akukuba embaga naye olowooza omuntu atazaala empisa zakozesezza okukubwa embaga nga tazaala ki abalala muliyita ddogo abalala nteriba ddogo naye eneyisa abasajja bakulimbalimba ago go ge mazima wotuukidde okumulimba n'agenda mu bondi katugeze nemotoka gye neewole wolowooza woba omukutte bulungi olowooza kimulemu kikola love is a sacrifice ekitulemesezza okumanya ekintu ekiyitibwa omukwano bannange twebaka lwa ssente bakazi bannange ejjanjala olukusiiwa ne bakuvuga mu mmotoka bwe buzibu bwaffe okuvugamu mu motoka bwokyalewa anti kaduuka eh, e anti kaduuka enyumba ye yabisenge bibiri hmm. ayina ekiyungu mu nyumba ayina ediiro dining ayina ne toilet bbiri mu nyumba ananga ah, enjagala obulamu buno totudde kubuuza anti kaduuka wakikola otya okuba nga oli mu bulamu newankubadde opangisa naye eno enyumba nga tesasulika ani akusasulira okikola otya ng'omanyi bwe mbeera nga njogera ku simu omanyi bwe mbeera mu ebyo bye mulowooza nti sirina akisente omanyi bwe mbeera omanyi ne banamwe musaaga n'okusaaga Mm-hmm. wali wangambye bamwita mubaraka rahima agambye me i need to share your life but owe mudde nnyo eno video si yabaana batojjawo obusiru gikwata ogijjeko ogiwe mukazi wo ng'omukola bazisala ne bazijjako ne baziwa bakazi baabwe mu buliri omunagiteka infact yamba maino ziteeka ku flash jawo obusiru gijeeko giwe mukazi wo mu kisenge nga muli mukwekola awulirize amanye kikyalina okukola biri wano bisaba sente kugula gistringi njagala tubeere sinsia ogambye omusajja agulire wiigi ya mitwalo ataano hmm? bakazi bameka ku masolo okwegulya wiigi ya mitwalo ataano nga tozikudde mba naye mubeere sinsia eh? nebigambo ebimu byemwogera osobola ogyegulira gwe nalumwama osobola oba ogula oba ogula satu satu zetaano etaano ogula satu zetaano etaano zino fidiyo nzikolera abantu bakulu kutegeeza abakulu bannamwe naddala nga muli mu kisenge mwekola muguleyo bihuufa mubiteeke mu kisenge ufa yameka muguleeyo kikuufa okiteeke mu kisenge omukazi omukole bwawuliriza ojja olaba obaanaddamu okusinika amanyi yeah? omanyi gwobulamu bwabantu gwomanyi gwomanyi abantu abantera ku sente kuno kusimu nga just anagamba anti kaduuka ndi mu georgia ebulaayi nteddeoku emitwalo ana mwemulowooza okugaggawala oba okubeera obulungi bubbi tebakulimba nze katonda yampa omumwa kirabika katonda yankozesa okubuulira abo abasobola okutegeera ebigambo ebirungi nakugamba anti kaduuka amcod mwini amin georgia nkuteeredde oku emitwalo ana weebale kunzizangulu nze mbadde enkooye wini akooye bawe ali mu georgia mbusimanya mubawe asimanya musimanya mbu muyamugambye okwoza ebintu teyabyozeza bali mu georgia wanani gwagenda okwozesa ebigwe wini ate kuno kwoli nakulabye edda olikaivu ani gwogenda okwozesa ebintu eri mu georgia bawe yerabidde okwoza ebintu mbw akumenya gwe yakulira wano wano wano wano wano wano kumbidde muli embidde wano otuuse ebyo omusajja yakuyamba nakuteekamu eyatiketi nakwera buli kimu mbukati omukooyi just because yerabidde okwoza ebintu era omukyalo oyo mwebaza yampereza emitwalo ana yesterday nanebaza nagamba webale kunzanguze sikoowa live zo eh, bwelowooza gwe bakututte mu abalala bakaaba tatisika agende nga malaya alinyeko mu us gwe bakujja wano ne bakutwala oli eyo andazaamaka balinako puulu kati gwoyagala kyokujjako okubanga emizimu gyewamme weni gikulondoola kotera nga ewamu ebizibu muyina bingi kubanga nze newe mbadde mubuulirira mbadde nze simubuulira byakwemoola akasente saakamusabye ndabiddeawo ngaakampa ndabiddeawo ngampa inalabiddeawo hmm. yesitade ngampa so hmm. bwemuba mwagala okubakola muyina engeri gyemigonaoka bebe bebe baby mwena ne mwetunuze endali eh? ne mwetunuze endali ebimu eh, ku mwemba temukyatuna olukuvaamu nga kati obwongo obuwabye nga anti omaze bamaze okukakanya adera kubugumye ngaobwongo uh, uh. olukumaliriza ngaolumala ngaogamba kinzeeko mwana bakyala eh. omukyala yenna ng'oli mu uganda nga toyagala gambwako gende zanziba mugende mubeere zanziba mugende mubeere kongo mugende sudaani wano munoonyawoki eno buganda yaffe ya mpisa eno uganda yaffe yaabaana bawulize eno uganda oba owulira ng'oli mukasi ng'owulira wano mu bakasi wano oyagala kumanyira abantu gende zanzibaari obeereyo wala gye tutajja kukwogererako ate fe abali ezanziba tuba tubaagazanya tuba tumanyi ne struggle wagivaamu mugende ezanziba mubeere eh? mugende ezanziba naye fe twagala abantu abamanyi ebintu byennono omusajja okumukwata obulungi kyannono tekijja kuvaawo mpozi gwenga wasalawo weegadange nga gwe nenyoka akimanyi nekitawo akimanyi nti oyo omwana twamuwonga mukwegadanga mu linnya lya mukama twamuwongayo yegadanga ensi erimanya kyerimu naye we obanga oli mwana wa muntu akatono ennyo koolina hmm? ebagende kenya teri agenda kubanoonya zanzibaali sudaani kongo n'amawanga agaliraanyewo agatalina makulu naye omukazi yenna sibera nosewo aye banange leero ngaokomyewole nti omanyi nti olumu ntiisa newabaafa obusungu ng'atuusa ku musanvu yogezaamu situliyo oba esituliyo oba esituliyo sitiriyo sitiriyo yogezaamu sitiriyo leero ngaokomyewole ti naawe akulaba ekiwiga ekikaddiye olw'enjogera bannange akugamba esiba ku nviiri endala eh? teri musajja akukwana nga tasobola kulabirira bakyala bannange mbabuulire teri muntu akukwana nga tasobola kulabirira ekyo tebakulimba ekyo tewabangayo akikulimba naye neyisayo ereetera omuntu okuggwamu amaanyi abasajja tebatunda miniyo bakozesa mikono naye engeri gy'omwaniriza engeri gy'omukulisaayo engeri gy'yogerezagana naye ekirungi ky'osobola okukola kimu kwambala kipale kya tajiri nabagamba empale za tajiri zino ez'olukumi olukumi bazambala bagenda mukibali mukibada bazambala bazambala balimuezo ensonga ebyo ebipale babyambala bawo taliiwo naye naabako enjala zikutuusa eno ne bwagamba okumuweweeta senkaggale senkagala akulemye enjala zonna zikufuukidde enjala yenna oyagala mukwata okolobola mukolobole yenna bannange kiki ekigenda mu maaso mu bulamu bw'abakyala eh! hmm? nze bwe njogera ku bintu ebyo neekomba hmm? eh! tosobola wadde ogukwatako bwoti yenna enga onawe zikusobedde okwagala okuwaga okweteekamu enjala zonna olina engeri gyoziwetamu naawe zikusobedde kati gwonaotawaza otukule mukyala eh? abuuliriramu akoowa kubanga munaye sijja kulekeraawo ne bizinensi ntyo enkya tuli ku bizinensi kubanga enkya tulina amaduuka agagulawo gali amaduuka mwenda enkya maduuka mwenda gonna gali ku oda gaggulwawo eh? ebipale bya tajiri ate wena ne weebamba oti mbwoyagala bakikugjamu tajiri gyeyambula teri agenda gikugjamu ekipale kyonna kyoyambadde kikumunya amabina gayita kiyita muno na muno era nakyoyagala bakikugjemu mukyala nsonga ki ekikugisamu ekyo ekipale kyeyambule odde wali otereere nga bulijjo bwotamanyira kutawaza ogenda ogwe mu buliri naye omukyalo ow'eggonjewe omukyalo ow'empisa ayambala kapetaiza nayingira obuliri n'enkumbi ye n'agitegeka n'otuzza otubuguma wali ebbali olumala okwegadanga engeri gye yakuza enjala wali wansi wavaayo obukyafu omusajja akutuuka engalo we zitatuuka ne wavaayo ebikyafu ne bimudda wano tomuganya kubitwala tomuganya kugenda mu kinaabiro kubitunulako ng'okwatakalya enkumbi yaffe akagoye kabera bwe kati kabera akamu kisenge nokazinga bulungi nokateka mutuso otubuguma nokakamula then noyisaako buno obukyafu obukuvaamu enjala zibakuze temwagala temukyatabwaza kutukula temwagala kugambwako temwagala yayi bannange nagala ga uganda ekisumuluzo akikutta ati ayina mumotoka yayina ekisumuluzo kwegamba gyayagala gyatutwala nga kiki enkumbi waliwo ambuuziza watisa enkumbi enkumbi kekagoye kabeera ka mu kisenge hmm? kabeera kagweka mu kisenge bubutira kubeera butawero zwaliwo obutawero buno be batunda enkumi nnya enkumi ssatu enkumi ttaano e, obugula bubanga buna n'obukwata n'obuteeka ku peege peegeyo buli wemubukoze buli wokozesa baterako bano be bakola luutu nnya obeera n'obugoye bwo ngo busatu kati luutu esooka waliwo ag'amazzi banakirinomu ag'amazzi amakyafu agatandikibwako omusajja bwayita afune ekkubo kati bwaba akola bino byakola ajjamu bwaj eh, obitegeere kati gwe biba bifulumirako nebidda wano ku musajja naye ebintu ebyo buli wabira bivaamu akawoowo akabi kati enkumbi eyo olumaliriza jukira naye aba yaka nga naawe okola ki oyaka olumaliriza tomuganya kuvaawo omubuzaabuza n'omubuuka ye waaba amaliriza nomubuosa omuyitako n'odda sayidi eno nogwate otuva tukuka nokuteeka mu kabaketi okitegera noyisaamu akagoye kano nojja noyisaawo aleme ebbira abasajja nno nga bagumiikiriza naye bakyala nga tuwunya <laughs> n'okutawaaza nako kwakubasomesa busomesa si mu bubi naye bwekikye bwe kikola ani yakati lwaki gwe okombesa omwana wa munno ebikyafu ebyo byolaba n'omuddamu ogere okulanga omusajja bwe bwajja ewaka abeera mu ntebe asumaju si bukyafu <laughs> bonna bumujjudde buli wamu bumuli mu bwongo bumwetoola obukyafu bwasula akomba nelwakomyewo tonna n'abako oyagala kukombe abakazi abamwagala byo ebintu byokukombenge kombenge